Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin idarə heyəti üzvlərinin və digər işçilərinin aylıq vəzifə maaşları artırılıb. Oxu24.com xəbər verir ki, Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Bu qərar 2023-cü il fevralın birinden tətbiq edilir.